Saluto. Saluton. Kiel vi fartas? Mi bon fartas, dankon, kai vi? Mi fartas bone ankaŭ. Kie vi loĝas? Mi loĝas en Usono, kai vi? Ah, mi ankaŭ loĝas en Usono. Kien veteron vi havas? Pluvis hieraŭ ni ricevis prescel du zoloi de pluvo. Ve, tio estes multege de pluvo. Ja, mi consentus cun vi, do, cian veteron vi avas. Estes humida cae varma nun. Ho, oh, tio estes mal bonega combinajo. Ja, nun mi consentus cun vi. No, mi besonas eliri placas a mi proli cum vi. Ancal mi, gis, gis la revido.